ああのさどうしたうんあの <laughs> 付き合うよタロいい加減にしてくれよ俺今家族団らん中なのお前もう帰って夕飯食えよ子供とかみさんとこんばんはこんばんはカノ邪魔して悪かったなうん、うん、よしじゃあ、うん、やっぱ今日は、うん、帰ろうねじゃあなカノカノあかんなよお前勝手に待ってちゃダメかなあ ゆうきくんの小学校の話だけど今からでも受けられる私立あるし簡単に渋谷第一小学校に決めなくてもいいと思うんだ今夜はそんな話しようと思ったんだよだからだからいいって言ってんだろお前ねあんま勝手にうじゃがない方がいいと思うよ자신과카와노처럼아들들도같은학교에다니길원하는호조하지만그런호조가귀찮은카와노うちの勇気はもう支部長に決めてんだから本人の希望もそうなんだから まあ、だけどさあなんでこうにぶんのかな何がタマはいもういいから言ってくれ俺の気持ち言えって、う川野の気持ちちょっと何言えちょあのおえー、鉄のね、その北条に対する気持ちってのはそのうんまあ例えばだけど白いシャツにあるなんかこう醤油の染みだからそのバ だよお前の説明もういいよ俺はお前が嫌いなんだよ子供の頃からずっとずっと嫌いなの息子のことで世話になったから悪いと思って我慢してたんだけどもいい加減気づけよ何なのお前のその世界最強の鈍感力はもう帰ってくれよもうこれ以上俺を苦しめないでくれ

僕も蓮くん嫌いあえ勇気もかだよななんかよお母様とかって変だよなうん <laughs> さすが俺の息子だ好き嫌いもそっくりだわ勇きななできることが必ずしもいいとは限らないからなたまには言いたいことビシッと言うのも大切だからなうんなんか優柔不断なてっちゃんらしくない俺だってたまには言うんだよ20年間もあいつのこと嫌いでやっと今日言えたんだからすっきりした サッパサバだ北条の息子落ちねえかな緑山落ちねえかなダメそんなこと言ったらそれでさこう掲示板の前で北条泣くんだよ <laughs> 残念でした今はネットで合格発表が見られるんですそうなの時代は進んでるんですあらバカにしたなこいつめでへこいつめでへこいつめじゃあ私もいやいたし <laughs> てんだよおめえはよ 暑いのでお気をつけくださいはい鉄入浴です桜受かったの緑山すげえおめでとうございますうちは緑山が本命だからほっとしたわあこれからね緑山学園に入学手続きの書類を取りに行くのそうですかよかったですねさくらちゃん合格したって本当 ああの他の子たちはどうなったんですかねうんネットじゃ受験番号しか確認できないのよみんな警戒して受験番号を教え合わないしごめんなさいねお仕事中ゆうきくんママなら絶対喜んでくれると思ったのじゃあまたお迎えでね かったんだけど受かったのうちの桜だけだったのすごいも大輝くんも雅彦くんも翔太くんもあさみちゃんもダメだったんだって蓮くんもダメだったんですか意外でしょ蓮くんと大輝くんは間違いないと思ってたのにああ難しいんですね緑山って大輝くんはまあ仕方ないけどでも蓮くんがダメだったなんて本当よねねご挨拶しづらいわ 聞くママよこんにちはこんにちはさくらちゃんママはい緑山の合格おめでとうございます ありがとうございます皆さんうちの本命はあくまでも慶明ですのでどうぞ緑山のことはご心配いただきませんように <laughs> うちの本命は緑山だったのにさくらちゃんママおめでとうどうも会長うちの子も落ちちゃいましたお仲間です 空気読もうぜただいまおかえりてっちゃん蓮くん緑山落ちたんだって競泳競泳真似しないマジでてっちゃんと勇気が落ちねえかななんて言うからだよそんなお父ちゃんがいつも言ってたよ人のこと悪く言うと必ず自分に返ってくるって気をつけないよよせよ俺はあいつのことも ましてや蓮くんのことなんて悪く言ってないぞなゆきおいほらねよしよし食べようえらい悪者になってるお受験の日私がグレーのスーツを用意しておいたのにあなた紺のスーツにしたでしょだから落ちたのよだって不合格の理由が他に見当たらないものそういえば、ね、 王様のご趣味はって聞かれてあなたゴルフとレントのキャッチボールって言ったでしょもう先にキャッチボールって答えなきゃならなかったのよねあなた聞いてんのレンね芸名に受かればいいんだからね 돈이 센번넉 카와노가 자신을 싫어한다는 것에 큰 충격을 받은 호조 아유에게 카와노와의 자리를 부탁합니다. 아, 네. よ青い黒いだろ失礼します僕川名の真意が知りたいんだ川野もし僕に行けないとこあったら直すから教えてほしいんだ頼むよてっちゃん ここまで言ってくれてるんだからこの際本当のこと言っていいと思うようちもな川野すぐ触るとこすぐ触るから怒ってんの空気読めないとこ色が黒いとこ色は白くできないけど場の空気読めてないかな僕読めてないだろ全然分かってないだから聞きに来たんだよ教えてくれよ川野な もうせっかくの休みの日に何なんだよこれごめん僕落ちちゃったよ緑山でもいいんだ懸命があるから触んないじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあ今度は蓮くんパパに聞きますけどてっちゃんの嫌いなとこないです きなところは目が純粋なところてっちゃんの目うちも好きです同感です小学校の時おもらしたことみんなに黙っててくれたことがあってあのことは一生の思い出だし死ぬまで忘れないし僕あの頃から川野のこと誰よりもいいやつだと思ってきたんだ覚えてねえんだよな同じ女の子好きになったから 周囲も似てるしあと運動神経鈍いところもすごく可愛いし貧乏なのにいつも胸張って生きてるところも素晴らしいと思うんだ男だからそういうとこが嫌いなんだよ何がそういうふうに鈍いとこ僕なんか今いけないこと言ったかな言った言ったろ言ったろなな言ったことに気づいてないそういう無神経なところが昔から大 嫌いなんだよ無神経で鈍感てっちゃん言い過ぎだよ家って言うから言ってんだろ火曜だからたまには俺が掃除して料理して愛のこと喜ばせようと思ってんのにこんなやつ連れてきて裁判官だからあれこれ聞いたのは誰だよ喋れって言うから喋ってんだよこ 嫌いかって言うから一生懸命嫌いなとこ言ってんのに言い過ぎとはなんだよ嫌いなのは分かったけどてっちゃんのことが気になって仕事が手につかないっていう人がいたら何とかしてやろうと思わないわけこんなにしょぼっちゃってるレン君パパ見ててっちゃん何も感じないわけ感じるよすごく不愉快だし頭にもくるねより嫌いになったね北条のことがよりより嫌いになったあゆが北条を連れてきたりするからそんなことしなかったら俺はこいつをこれ以上傷つけることはなかったんだよ うちのせいいやお前のせいとは言ってないけどなんでそういうこと言うのなんで連れてきてたんだちょっと蓮くんまだもうこれしかなくて俺がさっき掃除したんだよここももう帰れよまたよろしくお願いしますただいまただいまおかえりおやつあるから ああいうもう今日午前中大変だったよいいこといいことあいらっしゃいませ突然お邪魔して申し訳ありません蓮くんのカットですか明日慶明のお受験日ですもんねあのうちの主人と川野さんとの間に何があったんでしょうかえ蓮くんパパどうかしました結城くんママ何か知ってるのえあ 夕べ主人がうなされて大変だったんです汗びっしょりになって「川野川野」ってうめき声上げてもうゆうきくんパパあなたうちの夫に何をしたんですか何もしてませんよそれだったらどうかここで誓ってください夫にはもう関わらないってですから関わってくるのはそちらなんですよ関わらないでほしいってお願いしてるのが俺でそれでもしつこく関わってくるのが北条なんですよ 人の気持ちも空気も全然読めないのが北条なんですよ言えるでしょ큰상처를받고 공원에서 넋이 나가 있는 호조를 발견한 타마오는 그를 태치의 가게로 데리고 가는데 또 태치! 호조 당해! 우리 쏘대 저 태치! 호조... 어... 옥상! しっかりしてよあなた明日は慶明の試験ですよ今川野さんご夫妻に伺ってたの あなたがどうしてこんなことになってしまったのか北条お前から言ってくれよ奥さんに迷惑してたこっちなんですからあなたもうショックよ私あなたが悩んでるみたいだからどんなことがあったのかと思ったらもうただの子供みたいな喧嘩じゃないのもうああいう看板クローズにしてきてくれえいいから 今一番大事なのは蓮のことでしょ川野さんのことではなく蓮のことあなたは父親として蓮のことどう思ってるの蓮はあなたの子ですよあなたは父親なのよこんなことでもし懸命に落ちたりしたらあなたどうする気なのよ友情バカにすんなよ僕は 僕はレニにはもっと友情を大事にする子に育ってほしいんだお事件お事件って君は必死になってるけど僕は僕はレニにはもっと友達と仲良く元気でやんちゃな子に育ってほしかったんだお事件よりもっと大事なことがある もう二度と会うのやめるあああもう友情のお習なんかしないよ僕から身を引くさよなら

の目を見ろレン帰りますよ会長明日のお受験は私と蓮の2人で行きますご迷惑おかけしました ますよおビビってねビビってねっつってんゆきお前偉いな友達に優しくしてずっと泣いてた蓮くんが笑ってたもんね偉い偉い偉いねえてっちゃん私さ たまちゃんとか蓮くんパパみたいに小さい頃から知ってる友達が近くにいるのってすごく羨ましいよ腐れ縁だよねえゆうき大きくなってからお友達作るのってねすっごく難しいんだよパパさいつも蓮くんパパのこと嫌だ嫌だって言ってるけどいっつも飲みに行ってるよね本当に嫌だったらさ 飲みになんか行けないのにねいやだってタマがいつも連れてくんだもん仲直りの電話してあげなよそしたら蓮くんパパもママもすっきりした気分で明日お受験に行けるんだから俺謝らないよ迷惑してんのこっちなんだからそうだけどさ明日僕応援に行く応援えけめにうんいや勇気が行くのは勝手だけどパパ行かないから 空気読めねえ나케이메이의수험당일유치원친구들의응원을나온아이와유키오하요고자이마스오하요고자이마스오하요오하요頑張ってくださいありがとうございますどうしたの？大丈夫？深呼吸して。 そうそうもう大丈夫ねおはようございますおはようございますあの今日は旦那様は主人は欠席いたしますじゃあお先に蓮行きましょう レン君 ありがとう河野僕いいから早く行け頑張れねえママ 顔の頑張れ頑張れ北条頑張れ頑張れ北条ありがとうございますち来年受けたいんですいろいろ教えてくださいね はい大輝くん受かったみたいよえー、今朝発表だったんですかそうみたいああの蓮くんは受かってるでしょう。だって相当強力なコネがあったらしいから俺たちがエール送ったんだから落ちるわけないよね、いよちょっと失礼します <laughs> どうもおかげさまで軽名に合格しましたの応援ありがとうございましたおめでとうございますよかったな大輝くんおめで これささやかなんですけど合格祝いの紅白チョコレートです、えー、どうぞこれ昨日から準備してたんですか運を呼ぶつもりで試験の前から注文してたんです、えー、すげえおはようございますおはようございます 様うちでママ茶しますけどいらっしゃいませあの蓮くんは不合格でした